مثلا بالنسبه لي انا طلال او coach طلال واحد الانسان اللي بدا من والو خدم على راسو بزاف ووصل لواحد ال niveau اللي اللي هو بالنسبه لي واحد الانسان اللي راسو عامر و مثقف بزاف وعنده ما يقول يعني في الى الى الاستماع غتحس براسك جالس مع شي واحد اللي de valeur يعني شي حاجه ما عمرك ما تفكرش بانك تكون ضيعتي وقت كل شي حاجه يعني غتريح غتجلس مع شي واحد اللي اللي راسو عامر وغتستافد منه بزاف انا بالنسبه لي دابا ما كنعرفوش بزاف كنعرفو تقريبا نقول شي شي 5 مو بحال هكاك أه، تستافد منه بزاف وكنعتبرو أه، سي مون غون فرير أه، طالع زعما شي واحد زعما quelqu'un de spécial زعما اللي خدام ما تلقاش بحال آه، بالنسبة لي القدس طلال رغم معرفتي به القصيرة آه، فهو إنسان متميز آه، في كل مرة تنتحاور معاه تنتناقش معاه تنحس بأنني في طور التغيير إنسان يعني كوتش بمعنى الكلمة بزاف الأصدقاء ديالي اللي خدم معاهم وساعدهم يشوفوا صحة الأولاد ديالهم بشهادة الأساسيدة ديالهم آه إنسان خلوق آه طيب آه ديما تيخدم على الإنسان باش يتغير الأحسن تنتمنى ليه مزيد من آه، التفوق السلام عليكم بالنسبة ليا كوتش طلال سي لو كوتش دي كوتش en amont. Il le mérite, il le mérite très bien. C'est un chercheur, c'est un professionnel, il est persévérant. كيعاون الصغير كيعاون الكبير كيعاون اللي عنده اللي ما عندوش المهم عنده هو لا كاليتي دو ترافاي وما كيسهليش تبارك الله الراس عامر وإلا جلست معاه كتاخد منه وكتعلم كتعلم معنى كتعلم المعرفه ديالو كنز السلام عليكم بالنسبه لي يا الكوتش طلال قبل ما نهضر عليه ككوتش نحاول نعطي ليه واحد النكته كانسان آه الكوتش طلال تينحدر من واحد الاسره طيبه عريقه في مدينه القنيطره وتلمت في مدرسه اللي كبيره عندنا في مدينه القنيطره هي مدرسه التقدم وهذا الشيء انعكس عليه ونعكس على التربيه ديالو على الاخلاق ديالو و بالنسبة لكوتش طلال آه، تعاون الكبير والصغير الفقير والغني عنده دي زاستوس اللي خدم عليهم آه، بحث سواء آه، في المغرب ولا خارج المغرب واكتشف بزاف ديال لي زاستوس اللي عاونه هو خاصة في الحياة ديالو داكشي علاش بغا يبارطاجي مع الكاميرات ديالو مع الناس مع البيبليك داك الشيء اللي استفدت منه وصراحة ملي تنجلس معاه انا شخصيا تنستافد منه تيعطيني des astuces حلول بزاف اللي اللي يزيدوا بيك القدام لذا تنقول كاع الناس اللي تعرف ال coach طلال ولا تيسمعوا به contact يوه لانه في المستوى في المستوى كبير تحياتي السلام عليكم معكم حميد معروف آه، بالنسبة لكوتش طلال آه، إنسان محترم إنسان متواضع وكنتمنى له التوفيق والنجاح وهادشي اللي كاين تبارك الله عليك كوتش طلال This one was for the coach Talal Qureshi. آه، الكوتش طلال آه، تنعرفو مده هادي باش انا تنعرفو رغم انني ما جلستش معاه يعني كوتش بمعنى الكلمه يعني بالنسبه لنا على حسب المجتمع ديالنا حنا دابا الانسان ملي تيوقع في شي مشكل ولا تيكون مأزم ولا تيكون شي حاجه تيكون التفكير ديالو سلبي يعني اي حاجه واي حاجه فكر فيها تتكون عنده سلبيه ولكن بالنسبه ملي بالنسبه للكوت الشطرنج ما تيخليكش بان شي مشكل يوقع لك وتحس به سلبي تطلع يعني كل نهار تيكون عنده شي حاجه جديده وشي حاجه ايجابيه رغم من ان تقدر يكون عندك مشاكل كثيره يعني تقدر تخ... يعني مشاكل يعني الانسان ما يتوقعهاش وما يقدرش انه يستحملها ولكن بالنسبه للكوتش طلال يعني coach بمعنى الكلمه ما تيخليكش باش انك يعني على حسب les vidéos ديالو اللي تنشوفهم اون فوا تتفرج غير في, la vidéo ديالو الطريقه اللي تيهضر بها ويعني والنصح اللي تنصح به تتحس براسك بانك عالجتي نفسك غير من, من هذاك la vidéo اللي هو هضر به يعني ايجابي يعني كوتش كوتش آه، بالنسبه لي انا coach يعني بمعنى الكلمه بمعنى يعني كلمه السلام عليكم انا بالنسبه لي طلال القريشي واحد الانسان المتفائل بزاف وبمجرد انك كتهضر معاه كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه اللي زوينه وانا مفتخره باش نكون كنعرف واحد الانسان بحالو وكنتمنى ليه المزيد من التوفيق والله يسهل عليه والله يعاونه في داكشي اللي كيدير طلال قبل من كل شيء هو خويا الكبير هو صاحبي فيه بزاف بزاف د الحوايج اللي في طلال آه، واحد الشخصية سبيشال كاريزما مهم شي حاجة نقدروا نقولوا ما ما غاديش نلقاو بعدا اصلا بحالو سينا آه، هو وعاد ثانيا هو الاستاذ ديالي كذا شاب روستين صراحة شاب يعني اللي علمني بزاف الحوايج بزاف الحوايج راك خويا